Halo guys, bertemu lagi dengan kami Galaneters Kali ini kami akan menjelaskan dan menunjukkan 8 tipikal anak teknik informatika atau yang biasa disebut dengan TF Pengen tahu kisah selanjutnya? Check this out Aku beli das, Le Masa? Berapa? Ini mam 1500 Kamu cuma kan punya 7000 loh Gak apa-apa, kumpulin terus First blood, first blood Wih Aha Pas yuk Yuk First blood nih Ayo, kita ke Morok dulu Ultimate, ultimate Weh, kita ke Morok dulu Wih Ntar aku gituin kripnya dulu Apa? Guys, lagi ngapain nih? Lagi main game Lagi main main eh, apa sih? Dota 2 Cer main apa Cer? Ragnarok 2 Kok beda? Eh, anjir Thank you wih gimana nih ah klik-klik aja bro makin diklik makin bingung ya Gak tau apa, apa, apa, apa, Ini bro, kenapa gini nih? Oh ini, ah ini masalah muda, jarak yang selesaikan. Nah, yakin bisa? Yakin lah. Ini bro, udah beres. Sip, sip, sip. Oke. Okay. Baby baby baby, my baby baby, 我绝不能失去你。你熟悉，你身影，还占领我的心，怎能忘记？想你就像是呼吸。 Ayo turun lewat tangga. Kenapa? lihat lihat aja lah. Kata guru biologi gue, turun lewat tangga lebih menyehatkan. Membakar sekitar seribu kalori. Ah, apaan bakar seribu kalori? Itu naik aja, lebih efisien waktu. Nanti kita bisa sampai apa tempat tujuan kita dengan cepat. Tapi di usia kita yang sekarang, bro, kita harus lebih banyak bergerak. Mobil ah. lift nggak ada gerak sama sekali. Bergerak apaan? Itu bikin capek, bikin otak jadi sulit untuk berpikir kembali. Ah, ayo aja. Oke. Okay. Jatuh bro, jatuh. Eh? perbedaan itu ada karakter baru namanya Dark Summoner. Berarti di mana? Keren, ngeluarin bayangan gitu. Oh, serius? Iya, gitu ya. Bayangannya itu dulu, bisa ngeluarin tangan-tangan gitu. Oh. Jadi, ya kan? Terus, tangan-tangannya Huh? Aku ada. Ini bro. Ini bro. Hei, eh, kenapa telat? Hah? Enggak, kemarin aku ngerjain tugas sampai tengah malam. Untuk banget bro. jadi gue lagi dekat angka kelas nih yang kemarin gue ceritain itu lah gue sudah punya pacar lima di fisip eh, hmm, kalau aku pacarnya di Singapura loh alah ya aku pacar aku doan bro kami sudah jalan sama dua bulan wi bukannya lo nggak pernah diterima anak fisip ya Cak, bukannya pacarmu yang di Singapura itu cowok? Des, bukannya kamu belum pernah ngomong sama Johan? Mike, bukannya kalian cuma adik kakak sama kakak kelasmu itu? Sudah terlalu lama sendiri Sudah terlalu lama aku asik Bu, kentangnya mana, Bu? Nah, itu dia tadi sudah disampilkan ada 8 tipikal anak TF yang sudah kami rangkum dan kami jelaskan sesuai dengan versi Galaneters. Kiranya apa yang kami tunjukkan ini boleh menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Kalau kalian tipe anak TF yang mana?